el cronometrador oficial. No tinguis vergonya. Digues, què tal aquesta inscripció? Ha anat molt i molt bé. Tenim quants equips de la categoria? Benjamí, pre-Benjamí? Sis equips en total. Molt bé, sis equips que són 12 nens. Sis equips són 12 nens. Recordem que fan relleus i de l'altra categoria que corren junts principi principiants, alevins, infantils i cadets, quants equips hi han inscrits? Sis equips, quatre principiants i alaví i dos infantil i cadet. Molt bé, en total 6 i dos, 8, 8 per dos, 16 nens més. Thank you.